ve dahi zaman ile olan ilişkisini beyan etmiştik. Maddenin zaman ile olan ilişkisi maddedeki kader hükmünün tecellisinde önemli bir işaretti. Mana ise onun takdirinin sonrası ve öncesi için gerekli bir imkanı oluşturur. Bu şeyin mekanla ilişkisi manaya tezahür edince manada zamana hapsolduğunun da bir başka göstergesidir. Şey madde ile olduğu gibi mana ile de yakinen ilişkilidir. Böyleyse zamanın yerini de mekan alması gerekir. O halde madde ile zaman arasındaki ilişkinin temel bir tohumu hükmünde olan şey mana söz konusu olunca mekanla ilişkilendirilmekte. Manada zamana hapsolabileceği bir nokta arayan şey mutlak surette mekanın oluşturduğu cihete yöneliyor. Öyleyse mekanın kendisinde manadan gelen bir şeyin hazırlığı mutlak surette olmalı. O halde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın yeryüzüne gelişi öncesinde var olan bütün mucizevi değişimleri bir de böyle anlayabiliriz. Hakikat şu fütuhat-ı Medine aynı zamanda Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın yeryüzünün en kıymetli, alemlerin en kıymetli nimeti olarak özellikle konularda Hz. Peygamber'in varlığına ve onun mevcudatına bir bakış arz ediyor. Allah Resulü'nün gelişinin hemen evvelinde var olan bütün bu değişimler işte bu kavramla açıkça anlaşılmakta. Zira mekan zaman gibi maddenin etkileneceği bir durumdan önce manadan etkileniyor. Zira yeryüzüne Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kez madde olarak yani bir şey hükmünde gelmekte. Zira insan da, kalem de, masa da, melek de, aklınıza gelebilecek her şey de içinde beyan edildiği üzere bir şey hükmündedir. Zaten herhangi bir şey şey olmazsa bizim onu düşünebilme imkanımız yoktur. Zira maddede karşılığı olmaz, göremeyiz. Manada bir tezahürü olmaz, mekanda onu hayale büründüremeyiz. Bu noktada hayalin mekanı zihnimizdir. Allahu Zülcelali bizler neden hiçbir şekilde düşünemeyiz diye sual edenlere bu noktada Cevabımız onun bir şey olmadığı için tohumu olamayacağını, tohumu olmayan bir şeyin şey olmadığı için zaman ve mekanla adlandırılamayacağını, dolayısıyla zihinde tezahürünün olmadığını anlarız. Allahu Zülcelali Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz her ne kadar kafa gözüyle Miraç'ta görmüş olsa da sahabe-i ikram bu soruda çok fazla direnmeseler de Allahu Zülcelal'in varlığına ve görüntüsüne ilişkin gönüllerinden ve zihinlerinden geçen suale Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu akıllar almayacağından bugünkü akıldan bahsediyor tabi mekana kısıtlandırılmış zamana hapsedilmiş haldeki bir zihin algılayamayacağından onun bu dille anlatılabilmesi bu mekan ve zamanda mümkün olmaz. Ancak onun varlığının mekandan ve zamandan münezzeh oluşu, zamana ve mekana mahkum olanı o mahkumiyetten kurtarabileceğine delil olur. Öyleyse Miraç hadisesi Cenab-ı Hakk'ın varlığını izahatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ona sen bir mecnunsun demelerine vesile olmakla beraber sadece düşünce mantığıyla bakılsa onun varlığını izahta yeryüzünde uygulanmış en muhteşem stratejik hareketlerden biri olarak da adlandırılmalıdır. Miraç'ta onu gördüğünü söylemese ve bunu vücuduyla yaptığı Miraç hadisesindeki inceliklerle ifade edilmeseydi o zaman bizler de Rabbimizi bir şey gibi görebilirdik. Haşa. Zamandan ve mekandan münezzeh oluşu onun bir başka şeye bu imkan tanıyışıyla anlaşılmaktadır. Elbette bakmak ve görmek farklı şeyler. Mekanın varlığı zamanda hapsolunması madem ki mana iledir, o halde insanoğlunun gönlünden geçen her mana o şeyin oluşabilmesi adına da bir tohum hükmü taşımakta. Ayet-i kerimenin sonunda gelen beyan sırat-ı müstakim üzere oluşuysa hem zaman hem mekanla ilişkili olan şu perçemin bizlere izahatında önemli bir nirengi noktasıdır. Zira ayet-i kerime şöyle bitiyor. Estaizu billah İnne Rabbi ala sıratim müstakim. Şüphesiz benim Rabbim doğru yol üzerindedir. Ayet-i kerimenin sonunda gelen beyan sırat-ı müstakimde olanın Rabbimiz olduğu beyanatı cihetinde bakmak gerekiyor. Yani Allahu Zülcelal zamanı ve mekanı madde ve mananın tohumu olan şeyle yaratması iki noktadan geçecek olan o doğrunun sırat-ı müstakim üzere genişlemesine vesile olunduğuna da izahat taşır. Ve bu izahat bizleri bütün mekansal formlarda hakiki bir mana ile hareket etme mecburiyetini getirir. Önümüze çıkan herhangi bir şeyin kendinde var olan manaya ulaşabilmek önce onun mekanında tanınabilir olmasıyla mümkündür. Örneğin bir papatya çiçeğinin ne işe yaradığını anlayabilmeniz için önce papatyanın mekanına mikroskoplarla girip bakmak zorundasınız. Onun manasını onun vücudunda ararsınız. Onun maddi özellikleri ise onun geçirdiği evrelerdeki zamanla anlaşılmaktadır. Papatya açmadan, filiz vermeden, sarı ve beyaz rengi en güzel haliyle sere serpe dekmeden evvel bir tohumdur. Zaman o tohumun mekanına mecbur olunacağı, hapsolunacağı bir şey haline çevirmektedir. Papatya'nın tohumunda var olan mana mekana sıkıştığı anda zaman içerisinde maddi bir forma dönüşmektedir. Öyleyse madde ve mana arasındaki ilişki, zaman ve mekan arasındaki ilişki şey kavramının merkezinde tabiri caizse çok boyutlu bir grafik ve bir anlam düzeyi oluşturmakta. İnsanoğlunun hayatına indirgendiğinde bu durum bir şeyin olabilmesi için dua etmesi mana, o duanın gönülden geçmesi gönlün mekan, onun oluşum süreci zaman ve bu oluştuğunda da meydana gelen durumsa madde olarak anlaşılır. Şey ise bütün bunlardan evvel Rabbul Alemin'in bizim buna takdir olunuşumuza karar vermesiyle ilgilidir. Çünkü o bir şeye ol dediği zaman o hemencecik verir. Bizler aynı anda bu dört cihetten bir şeye yanaşıyor olmamız o şeyinle ya bir imtihana yahut bir ikrama muhatap olduğumuzu göstermektedir. Bu dörtlü kavram ilerleyen dünya zamanında Futuhat-ı Müdinne'nin beyanatıyla varlığın teyakkuzunda zaman algısındaki değişmeler hususunda yapılacak çalışmalara bir ön bilgilendirme hükmündedir. Detayları kendi içerisinde ikram edilmiştir. Haftaya yeniden görüşebilmek dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun.